අපි පැත්තේ කොන්දොස්සර යගෙනෙක් ඉන්නවා බස් එක ලෝඩ් කරන හැටි මට මතක් වුණේ නන්න නන්න නන්න නන්න නන්න නන්න නන්නයි නන්නේ නන්න නන්න නන්න නන්න නන්න නන්න කොයිද කියලා හිතාගත්ත ඇයිද? ගමේ උන්ට විතරයි ඒක දන්නේ. වෙන කාටවත් හිතාගන්න බෑ. පිටින් කෙනෙක් આવත් මේ බස් එක කොහෙද යන්නේ කියලා බලන්න ඔක්කොටම කලින්. ඒක නෑ. නන්න නන්න නන්න නන්න නන්න නන්න නන්න ඒකැන යන්න යන්න යන්න යන්න යන යනගෙන යන යනගෙන ගිරිවුල්ල ගිරිවුල්ල ගිරිවුල්ල ගිරිවුල්ල ඒක මාරු